I miss the wonder, girl, give me one. You that the for I that's your 見せる表情になってかずるいよ救急が止まらないの今こそ愛を伝える時なのねあれってどこ行くのね水をぬる this all.